Nous chantons les 214 amis de Jésus. Oh, quelle joie. Amis de Jésus. Thank you. merci Seigneur. Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, Jésus, Jésus, je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci. Amen.